Ja, in der Zellen war es so, weil wir haben von 40 bis 45 Frauen waren wir in der Zelle. Dann zehn Betten und die anderen waren auf, haben daneben geschlafen oder drei in einem Bett oder auf dem Boden. Da ist ja wurscht, wo. Äh, ja, so viel waren wir. Und, und ein Häfen für, fürs Klo. Dann ist in der Früh alles drüber gegangen. Und, na, da kann man sich vorstellen, wie das ausgeschaut hat. Kein Mensch hat nachher äh, was, äh, äh, einen anderen Strohsack reingebracht. Ja. Dann zum Essen war das Gleiche. In der Früh war, war, war Brennsuppen oder ein Kaffee, dass man nicht einmal gedacht das war ein Tee. Und zehn Decker Brot für den ganzen Tag. Zum Mittag war eine Suppen wieder mit ein, ein paar äh, Dings, äh, Haferflocken oder, oder, oder oder so ein Rotverhau haben wir immer gesagt, von den Stängeln, das, äh, was vom Kraut geblieben ist, das haben sie eine, dass man nicht einmal beißen hat können. Das haben wir gekriegt zu Mittag und abends wieder Kaffee.